kembali lagi ke channel gua Arin Streaming kali ini gua akan bermain game Hello Infinite part selanjutnya oke okay guys kemarin kita sudah bermain game satu jam Hello Infinite spesial sekarang seperti biasa lagi kita sudah memasuki pintu yang sudah kita buka kita berjalan selanjutnya Nah ini masih di portal guys Kita bisa lewat samping Dan ada suara seperti monster perempuan Oke guys Jangan kemana-mana Tetap stay di channel gua Ariel Streaming Oke okay, dapat item guys di sini banyak Oke okay, bom Oke senjata kita juga masih bagus Oke, kita lanjut lagi ngegame ya. Oh, kesana guys. Ada pintu di sini. Oke, terbuka. Ke bawah. Nah, ini bagus nih senjata nih guys. Ini juga masih ada tapi Oke, sepertinya semakin menegangkan. Ada senjata di sini juga. Oh, ini ada oh, tombol guys. Kita sana. Oke, kita pencet tombolnya saja. Oh, tombol, guys. Nah, itu guys. Hologram. Oke, okay, skip aja guys. Nah, wow banyak robot perjuangan guys. Oke, okay, saja. Oh, wow, ada robot. Robot kebal. Remember when you said new and dangerous? Uh huh. You were right. Hmm. Jangan kebuangan gas dan uh, robot robot. incoming. This is taking longer than I thought. Something is taking control of local systems. Oh, ada. Oh, banyak. Oh, banyak my god. Oh no. Okay. Come on, Ooh. Where are all these skimmers coming from? Is that what we're calling them? Well, I was also considering flying octopus monkeys. Skimmers it is then. Hmm. Buangan lagi robotnya guys. ini aja mungkin guys oke main sakit merah merah oke guys oh buka pintu I know the code is being rewritten altered using si ada monsternya terbang-terbang buat monsternya guys nah ini lumayan bagus senyetrum nyetrum guys senjata <laughs> nyetrum nah oke semacam eh, mungkin oh suara-suaranya guys bakal monster king kok banyak robotnya guys buat penerbangan sana guys hmm. sekarang guys belum hmm. itu guys nah aman tuh robot jangan wah itu guys kembali ngomong guys hmm. tembak lagi ah, wow ah. no guys ah. dengan matinya panglimanya mungkin guys oke guys kita lanjut lagi more of them chief lumayan nih guys sengit ya oh eh kabelnya tidak ini oh metal juga guys oh no belakang guys ini guys berbahaya nah ini aja guys masuk banget lagi Hey eh, monster kita lompat yang terbang apa nih ah ini ayo kita mesti menang limanya guys wah banyak senjatanya banyak uh guys bisa diem Oke, ini aja deh lagi oh mati mati juga guys Oke, nah. Oke. Eh, pencet lagi tombolnya, guys. Cortana. Oke. Terbuka pintunya, guys. Nah. Kita ambil nih senjatanya. Senjata, guys. Lah. Kita lanjut lagi, guys perjalanannya masih jauh, masih di game Hello Infinite. Apa harus lanjutnya nih guys? Kemarin kita sudah bermain sedang, sekarang seperti biasa. When Cortana was here six months ago. I could feel what she felt when you arrived. It was joy, fear, and pain. Chief, is that another oh, dengan karakter yang sama guys Master Chief Wah ada itu guys ada yang berguguran di sini thruster module evasive maneuvers okay. oh ini buat Dead. now then who are you guys mati guys scan complete Spartan Theodore kita berperang melawan monster luar angkasa ini karena ring ringnya juga apa ring itu semacam portal guys Di portalnya monster luar angkasa juga banyak monster di mana. okay, Oh ada nembak-nembak guys Oke okay, guys kita lanjut lagi Chief, that platform. We're too late. Oh wah, ya, senjatanya semakin lebih bagus guys Monsternya Oh Ih kembang api Kebrangan ini ngapain yang tadi gini guys? Susah matinya guys. Apa nih? Ini aja nih. Gampang matinya. Ini ini ini ini. Oh no no. Oke. Okay. Gas. Ambil saja mungkin nih. Bagus senjatanya. tinggal. Ledet. Oh, uh, so swaggy. So swaggy. This is right, and then you get the glider. Okay. senjatanya bagus lagi Gatling gitu eh, gua kasih ini nih mana tuh tuh? nah mamam pakai ini tapi peluru gua habis guys ini aja nih oh lumayan jumlah hey, ah, saja they were persistent did they kill Spartan Sorrel Negative. Oke, okay, His killers are still active. Oke, okay, kita ke sana guys. Ada tombol. Uh, mungkin ini kita pencet tombolnya. Oke. Okay. This elevator, it's taking us back to the surface. Oh, naik ke atas. Why come all the way down here just to kill the Monitor? The Monitor's purpose is to protect the ring. So, so why kill uh, her? Ring itu suatu no guys. Portal dimensinya monster luar angkasa juga. Oke okay guys, loading. Kita ke atas guys. jadi di game Halo Infinite itu ya berperang melawan monster luar angkasa oke kita sudah di atas guys ada sebuah pintu seperti di part ya guys ini oh ada suara monster perempuan itu coba seperti capung atau apa ini berubah guys sepertinya ratu monster luar angkasa mungkin despondent pyre She something oh. I required. Ya guys, satunya monster luar angkasa mungkin. Wah, apa kita melawan nih? Oh no. Oh, tapi hologram ya guys. But hear this. Wah, ratunya monster luar angkasa Alien. You okay, Chief? I'm trying to get the armor unlocked. Try harder. The lies are at an end. I am the harbinger of the truth. The endless mm. will be found. They will ascend. Now would be good. I know, I know. Yes, oh, kita tidak melawan ratu monster ular raksa. Oke. Okay. Yeah. Kita itu sudah turun. No. Uh, di uh, found. Maybe they're inside. okay. wah ada monster bocil guys. Bocil bocil kita berjumpa lagi Oh Wah Wah bocil bocil naik pesawat guys Oh no Bisa diam lagi Wah, Wih dia monster bocil naik pesawat Mantap. Wah, ditabrak guys. Astaga, bocil kurang asum Mati, bodgar Oke okay guys, kita lanjut lagi tabrak ke bocil guys. Ada mobil guys. Only one way to find out. Oke, kita naik mobil saja guys. Wow, ditabrak monster mental. Ah, <laughs> sebuah cil lindes. Oke, naik mobil guys. Waduh, musuh cil naik pesawat. Oh, oh. Oke guys, guys. kayak serangan monster guys. Nah, ini ada senjata juga Ada senjata juga guys. room ya. hmm. ngomong bro oke kita kesana aja guys nah itu guys punya tombol wah ada monster guys wah kita berjumpa monster gede banget guys hmm. Ada dua monster, guys. Oke, guys, sepertinya kita akan lebih on continue. guys kali ini gue sudahi saja terima kasih yang sudah menyaksikan ah, kasih ya guys gue sudahi aja terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye